A ver qué tal esta playba. <laughs> Yo. Bien, ¿cómo suena? 871, cabrones. A huevo. <laughs> Cabrón. Este micro como que se me apaga. Vente. Sí, sí, sí. Bien, bien. Sí, sí, sí. Suena. Amanezco ruin y cara larga Con las papilas amargas Hay sed y los párpados me pesan Hay gay, soy el bárbaro en tu mesa No es egoísmo, río con cinismo Y me resisto con la cara de mamón Pues siempre soy el mismo De nuevo por el viejo recorrido Vive en la memoria pero muere en el olvido Sangre, amor y rabia Flame para tu infamia Letras incesto Hacerlo grotesco Sálvalo Salva lo tuyo, toma más y quema el resto Yo, que todo estalle si protesto Cuerpo flaco y rapo, beso Musa, otro de tus besos Esta vez que sea tan largo que ya no exista el regreso No, bofetada amarga Marca mi pulso, tiene Barbie, viaje en barca Sangra de un ala y baila si la noche es larga A la alma que levanta goza de su acento Su consejo engorda el testamento Yo, sube el espíritu cuando baja el ego Bebe veneno, sigue escupiendo fuego Una flama brutal la luna opaca un cuervo canta en, mi ritual. Cerditos y diamantes, más tanates a su banda de mayates. Lo que la gloria nunca pudo, se crece rudo, el barrio es crudo, cerca del punto de ebullición. Mira mi reacción, exhalo, pido evolución. Lava sobre todo corazón, abajo luz del cielo, el ser humano y destrucción. Perdón, la tierra grita Armagedón. Escucha puta, tengo tu satisfacción pasión Boom bap, descanse en paz Magui, un beat y nada más Man, te quieres enfrentar No sé dónde vienes, pero sí pa' dónde va Bang, contagioso como crack Fuerte DE ambiente, en las rocas como un jack Traje rap attack, rapper motherfuck Maldita la vanidad que cargas, yo me cagaré en tu track Tu crítica ya no me sirve Mi lyric te hace más humilde Problemas cíclicos, Típico anímico típico. Le quiero de un refil etílico, yeah. Ok. ¿Cómo suena la O de Omega, cabrones? Torreón está en la casa. Es O de Omega. Se sabe en el coro, qué pedo. Yeah. Quiero oírlos a madres, lo que se lo sepan, va. Yeah. Yeah. 871 dice. Míralo bien, llegó la odio omega, cuidado el tren, túmbate perra. Cierra los ojos y acelera Que de este lado está fuerte la balacera Amanece oscuro afuera Ven saluda a mi calavera ¿Cómo? Combustión lenta y te vas man Rest in peace Míralo bien Llegó la odio omega Cuidado el tren Túmbate perra Cierra los ojos y acelera Que de este lado está fuerte la balacera ja, amanece oscuro afuera Ven saluda mi calavera Combustión lenta y te vas man Rest in peace Yo Chingón Que bien el ruido es para ustedes Chingón Yeah